美国新总统拜登上台后，反复重申美国对台湾的承诺坚如磐石，表示要继续对台军售以提升台湾的防卫能力。这使得台海局势处于紧绷的状态。就在三月十日，美军主力战舰约翰·菲恩号导弹驱逐舰穿越台湾海峡炫耀武力，刻意挑动台海局势升温。这已经是拜登总统上任后很短时间内美军舰。 第三次穿越台湾海峡之前，美国方面传来两个重要信息，一个是外交部门传来的，另一个是美国军方传来的，对台海局势的走势释放出重要信号。第一个重要信息，美国将邀请台湾参加全球民主峰会。美国务卿布林肯称台湾是国家。三月十日，美国国务卿布林肯在国会众议院举行的一场听证会上承诺。 将邀请台湾参加由美国筹办的民主峰会，并称台湾为一个强健的民主。他称：“我绝对承诺会做这件事。台湾是一个强健的民主，一个非常强劲的科技力量，也是一个能够对世界，而不仅仅是对他自己人民做出贡献的国家。”布林肯把台湾称作国家。 已经严重违背了美国遵守一个中国原则的承诺，透露了他们内心的真实想法。美国总统拜登在去年竞选时提出了展开民主峰会的倡议。他当时在《外交事务》期刊上撰文，称将在当选就任后一年内举行全球民主峰会，把世界民主国家汇聚一堂，以更新自由世界国家的精神，强化我们的民主体制。 对抗那些正在倒退的国家。根据《纽约时报》的报道，全球民主峰会预计在今年底举行。届时，台湾当局赴美国参加民主峰会，或许会成为加速两岸统一的导火索。台湾当局驻美代表肖美琴表示，她感谢布林肯的支持以及对台湾民主成就的肯定。蔡英文政府外交部发言人欧江安也说。 感谢布林肯再度公开表达对台湾的坚定支持，以及对台湾民主制度及防疫成果的肯定。台湾将持续与拜登政府密切合作。这些表态充分暴露了蔡英文当局挟洋自重、推动台独的野心，结果只会落得一败涂地。第二个重要信息：美国将投入二百七十四亿美元，在第一岛链建立精确打击导弹网络，防卫台湾。 威慑中国。三月十日，美军印太司令部司令、海军上将戴维森在国会众议院军事委员会举行的听证会上称，未来五至十年，台湾将是中国军事行动的头号目标。他还进一步说，中国大陆可能会在未来六年内武统台湾。众议院军事委员会军委会主席亚当史密斯提问戴维森。 美国如何防范中国攻打台湾？戴维森回答说，美国二零二一年国防授权法推出的太平洋威慑倡议，就是为了强化美国作战能力，威慑中国在印太地区军事行动的重要倡议。戴维森还称，美国有遵守与台湾关系法的义务，对台军售应该持续进行。为了加强太平洋威慑倡议，美国正计划增加投入。 二百七十四亿美元在第一岛链建立针对中国的精确打击导弹网络，加强对中国的常规威慑防卫，包括台湾地区在内的第一岛链国家。第一岛链由包括冲绳、台湾和菲律宾在内的遗传岛屿组成。曾担任美国国务卿的杜勒斯，在一九五一年提出了在海上遏制苏联和中国的岛链战略。 美国将军麦克阿瑟则把位于第一岛链中间位置的台湾岛比作美国可以利用的永不沉没的航空母舰。长期以来，美国的对华军事威慑战略是以海空力量为基础的。但随着中国先进的中程导弹的发展和部署，已经具备越来越强大的区域拒止、美反介入能力，这使得美国以海空力量为依托的战略可行性降低。 从而提出要在第一岛链上建立针对中国的导弹打击网络，扩大对常规陆基武器的使用。对于美军印太司令部司令戴维森关于中国将在六年内侵台的说法，中方回应说，这根本上是美方在制造中国军事威胁论，目的是为美国自身增加军费、扩张军力、干涉本地区事务寻找借口。 台湾必须统一，也必然统一，这已经是中国政府和全体中国人的共同认知。但我们不会被美国带节奏，统一台湾随时都可能发生，也有可能需要再等待一段时间，但不会无限期拖下去。中方会根据形势的发展来做出最有利的决定。中国多次警告美国，一个中国的原则是中美关系的政治基础，台湾是不可逾越的红线。 在三月五日召开的全国人大会议上，中国宣布，二零二一年军费开支增至一点三五万亿元人民币，二千零九十亿美元，比去年增加百分之六点八，增幅略高于同年中国的经济增长水平。解放军代表团发言人表示：“天下并不太平，国防必须强大，中国增加军费合情合理。” 尤其是在祖国尚未完成统一大业的情况下，然而，中国二千亿美元的军费只相当于美国军费的四分之一。美国二零二一财政年度的国防预算高达七千四百零五亿美元。如果按人均计算国防开支，美国的国防开支是中国的十五倍。不管怎样，在解决台湾问题和突破第一岛链的问题上，中国具有自己的优势。 一方面是中国有依靠大陆本土的优势，另一方面是中国的军事力量很集中，而美国则分散在全球。目前在西太平洋地区，中美的军事力量对比正向有利于中国的方向发展。如果美国敢以武力干涉两岸统一，必将以失败。